Daí, maravilha. Martí Serrà, estic estudiant segon de veterinària i estic visquent aquí a la vila des de fa dos anys. Vinc de Cambrils, allí al costat de Tarragona. Em dic Cristina Baró, tinc 19 anys i estic fent primer de comunicació audiovisual. Estic vivint a la vila també per primer any i vinc de Lleida. Eh, me llamo Gabriel, estudio periodismo aquí en la Autónoma. Soy de Brasil, vivo en la vida hace tres años. a los 15 años más o menos decidí que quería estudiar periodismo. Pero por temas de manipulación política resulta que quería venir aquí para hacer periodismo un poco más libremente. Eh, con 15 años pues, me fui a Galicia y estudié cuarto de eso y, el bachillerato allí. Y luego pasé a, con la selectividad, vine a la autónoma. La autónoma porque cuando, lo vi era, acababa de salir un ranking que decía que era la mejor universidad de España. y, y, también porque estaba bien de periodismo, de las públiques creo que era la tercera, entonces decidí venir aquí. Bueno, doncs des de ben petit ja que sabia que volia estudiar veterinària, així que quan, quan em vaig haver de plantejar realment el que volia fer, doncs com que és l'única universitat, l'Autònoma és l'única universitat on es cursa el grau de veterinària a tot Catalunya, llavors éreu aquí o anar-me'n a, doncs, a Saragossa o, o a València o a qualsevol altre lloc d'Espanya però, clar, tenint-ho aquí al costat de casa, que està molt més a prop i sapiguent que, que en teoria a l'Autònoma és un lloc on, on es tracta d'una bona universitat i és un, o sigui, és un grau, el grau de veterinària és un, és un grau que té, bones, té bona projecció internacional aquí a l'Autònoma, doncs tampoc vaig pensar-me molt si havia d'anar a un altre lloc, així que vaig decidir que, que vindria aquí i, i, i bueno, doncs quan, quan va estar decidit que vindria aquí, va ser el tema, el tema més difícil potser va ser decidir què faria, amb, amb, on aniria a viure. Jo sabia que volia fer comunicació visual i aquesta carrera a Lleida no la feien, així que vaig decidir de vindre cap a Barcelona. I després de la CELE, per nota, em va tocar vindre a l'Autònoma i vaig pensar que la vila, més que res per proximitat, seria pues, la millor opció. Y claro, cuando, cuando, ya sabía que iba a venir a la Autónoma, empecé a buscar residencias universitarias y claro, la Autónoma está un poco apartada de, la, de Barcelona, entonces la oferta no era muy amplia, sí que habían algunas en San Cugat o en Sabadell, pero yo vi la vila y la vila era ideal, está, está dentro de la universidad, eh, muchos estudiantes, tenía piscina, campo de fútbol... Cuando vaig parlar amb els meus pares van dir, bueno, doncs mirem si pots entrar a la vila i en cas de que no sigui possible doncs ting tinguem segones opcions com residències a Sabadell o algun pis d'estudiants a Cerdanyola o alguna cosa així. I bueno, vaig fer la, la sol·licitud d'entrada aquí a la vila i a la primera opció em van dir que, que sí que podia venir, vull dir que realment cap problema. I entonces me presenté con el formulario, eh, había un formulario en, en, web que se, se tiene que rellenar, presenté, lo, lo rellené y, y, me tocó la habitación que quería yo. O sea, directament aquí a la vila? Ens vam plantejar la vila sobretot perquè, perquè està al costat de la facultat i quan vaig mirar tots els horaris i tot, vam veure que la, la meva carrera és una carrera on al matí tens pràctiques i a la tarda tens teoria, i no només un dia, sinó tota la setmana. Hi ha setmanes en què un dia pots fer 9 hores de classe i l'endemà en tens dues. I clar, en uns horaris tan canviants com aquests, doncs, amb els meus pares ho vam valorar i vam veure clar que la vila seria un, un lloc ideal perquè tenies la facultat a 10 minuts caminant, amb la qual cosa era el millor que podia fer. Me feia molta il·lusió marxar de casa realment, <laughs> perquè volia provar l'experiència aquesta de viure sola, de tindre companys de pis i tal. Però em feia por el fet de que no saps a qui te trobaràs, comences a, viu, a fer coses que no havies fet mai, i vull dir, és tot nou, però la veritat és que penso que me n'he sortit força bé. Al principi em feia una mica de por el fet de, de viure fora de casa, més que res perquè considero que sóc una persona que si no m'estàs a sobre i no... Va, Martí, estudia, o va, Martí, vés a entrenar, o... Em costa. No pel fet de que sigui vago, però perquè faig moltes coses i, i constantment estic fent, doncs, ara mateix, doncs, ara vull anar a nedar, doncs vaig a nedar, ara vull anar a jugar a vòlei, vaig a jugar a vòlei, uh, ara vull anar a córrer, doncs vaig a córrer, uh, ara vull fer això, faig això. I a, a vegades sóc una persona <laughs> poc centrada, llavors clar, amb el tema d'estudis al principi vaig pensar que seria un problema més que res per, perquè em costa concentrar-me i, i, i, i seria complicat. Estudio a casa perquè estic més tranquil·la i a la biblioteca sempre... Vull dir, jo no sé estudiar seguit, 3 hores, 4 hores, jo necessito fer una estona d'estudiar, una estona de, de relaxació, i això a casa em serveix molt millor. Doncs recordo fa un mes que el que feia era tenia que llegir-me un llibre, doncs feia un capítol d'un llibre, un capítol d'una sèrie, un capítol del llibre, un capítol d'una sèrie. Un cop vaig ser-hi dins, ja vaig veure que tot, anava, que tot anava sortint, que tenia temps per fer el que volia i tenia temps per mirar pel·lis, tenia temps per mirar sèries, tenia temps per entrenar, tenia temps per anar a jugar a vòlei a la piscina, per anar amb els amics a Barcelona, per, per sortir de festa i tenia temps per estudiar. Vull dir que al principi era això, em feia un por el fet aquest de, de no ser capaç jo mateix de dir entra y estudia, y al final vaig a que, que, no, era, que no era un problema. Yo estudio de tardes, o sea, entro a las 3, entonces imagínate, me despierto a las 10, 11, tranquilamente, desayuno, estudio un poco o hago algún trabajo. Al hacerte periodismo no se, estudia, no se estudia tanto como se trabaja, se estudia en época de exámenes, pero digamos que tienes que hacer noticias, tienes que hacer reportajes, trabajos en internet, investigación, y entonces hasta la hora de comer, más o menos entre las 12 y las, y las 2, estoy haciendo cosas de la uni. A las 2 eh, como y a las 3 llego a clase. Estoy en clase hasta las 6, más o menos el horario es este, de 3 horas teóricas, o sea, 3 horas de clase presencial todos los días. Y luego después de las 6 vuelvo a casa, hago algo más de la uni y luego normalmente tenemos la liga de fútbol aquí. Si hay partido de fútbol, que pues, se juega el partido de fútbol. Si no, eh, pues nada, quedo con amigos, a veces dependiendo si es una época en que estamos con más exámenes o menos, o más trabajos o menos, eh, o que, quedo directamente con amigos, o salimos a ir, eh, cogemos el tren y vamos a Barcelona, se hace, se hace todo. Un día que tengo mucha feina, doncs pel matí m'aixeco a les 8, me vaig a la universidad, y con que tengo mucha feina, fins les 2 no arribo a casa. Llavors, només que res, fer el dinar, después una mica de 3 a 4, 5, una mica de relax, no? Vas al Facebook, miro pel·lícules, miro sèries, el que sigui, i llavors un altre cop em poso a estudiar o a treballar o el que tinga que fer, fins més o menys des 10 que sopo i ja em quedo mirant la tele o a l'ordinador fins que me'n vaig a dormir. Bueno, l'ambient d'estudi és genial, podríem dir, oi, estàs aquí, estàs envoltat de gent que està estudiant com tu, eh, pots parlar amb universitaris, pots, eh, no tens cap problema amb els veïns, amb tema de soroll o això, perquè vulguis o no, ells també estan estudiant i, i són joves, són de la teva edat i saben que el que estàs fent, vull dir, és, és un normal amb la qual cosa no hi ha problemes amb els veïns, eh, et portes bé amb tothom, tens vòlei, doncs quan vols anar a jugar a vòlei vas a jugar a vòlei, tens una piscina, que està <laughs> molt bé perquè quan fa calor doncs et poses al banyador i te'n vas a la piscina, tens una pista de bàsquet, et ve de gust jugar a bàsquet, jugues a bàsquet, o vols anar a jugar a futbol, doncs te'n vas al, a les oficines de la vila, demanes el camp de futbol i te'n vas a jugar a futbol. Llavors, clar, és, és una cosa que està molt bé, vull dir, tens, estàs al costat de la universitat però sense ser-hi. I els dies que no tinc feina, doncs m'aixeco com tard, eh, llavors doncs aprofito normalment per fer la compra i anar a la bocaderia i aquestes coses, i després aprofito doncs, per dibuixar, llegir, ballar, anar a Barcelona, voltar, quedar amb algú. Un dia en que no tinc classe, doncs pues me despierto un poc més tard, <laughs> a la una o així, Eh, luego como y luego lo que toque, pues volei, fútbol, piscina, luego seguramente bajo a Barcelona, cojo el, el tren y bajo a Barcelona a hacer lo que sea, turismo, eh, quedar con gente, tomar algo, eh, uno de los millones de eventos que hay en Barcelona porque siempre hay algo, o sea que me divierto bastante, la verdad. Si tens bon rotllo amb els companys, que acostuma amb els meus companys de pis, per exemple, m'hi porto molt bé amb tots. Visc com una que estudia veterinària amb mi, així que m'hi faig molt perquè, ei, què tal, com t'ha anat l'examen, ah, això com ho has fet? Visc amb, amb el meu cosí i comparteixo habitació amb ell, així que vulguis o no. La confiança, la confiança ja hi era des d'un principi, amb la qual cosa no va ser cap problema, tampoc venia a viure en una habitació compartida i els meus, amb els meus altres dos companys de pis també m'hi porto molt bé, així que vam pensar doncs, doncs, que no sigui cap problema això i al contrari, que sigui positiu perquè vagis a un lloc que no coneixes a ningú i comencis a conèixer gent i comencis a moure tant el món de, de ja viure fora de casa, ja no viure amb els teus pares, sinó que viure en una casa tu, amb gent, que de la teva, de la teva edat i que tu facis tot tu, que et cuinis tu, que, que d'això. Tinc molts hobbies, realment, no? I un d'ells, doncs, per exemple, és dibuixar. Jo des de petita he pintat quadres, he dibuixat amb diverses tècniques diferents i, bueno, és una cosa que no sé si ho faig bé, però m'agrada molt. I la veritat és que he trobat que m'ha sigut d'alguna manera útil per aquesta carrera també perquè quan fas un vídeo una part molt important és la planificació de com el faràs. I doncs, el fet d'anar dibuixant com t'imagines tu els plans te serveix doncs, per tindre la teva pel·lícula molt més clara i per veure les coses molt més fàcil, realment. I va, ha sigut un avantatge, no?, el fet de, de que m'agradés dibuixar per, per poder avançar en, en el fet aquest de, de fer vídeos. Bueno, jo estic acostumat a córrer per muntanya, llavors, clar, venir aquí va ser... Començar a córrer per, per asfalt va ser dur, però és veritat que el, en aquesta universitat es caracteritza molt per ser un campus universitari una qual cosa no està al mig de Barcelona, que tens botigues, tens gent, tens cotxes, tens, tens aglomeracions, estàs com més envoltat de natura, tens boscos al voltant, al costat de la plaça cívica hi ha un bosc, per exemple, o anant cap a Bellaterra, al costat de la meva facultat també n'hi ha un, i vulguis o no, hi ha molta zona verda a, a la facultat, a la universitat mateix. Llavors sí que és veritat que, que això és algo que també motiva, perquè ja no és anar a córrer per una ciutat com podria ser anar a Sabadell o córrer per Barcelona. Vull dir, ja no, ja no és això. Estàs aquí, surts de casa, et dones un tom i, i és diferent. No té, no té la mateixa essència que una ciutat. És, de fet, s'assembla més a sortir a córrer per muntanya que vas tu al teu rotllo i sobretot hi vaig a les tardes. Llavors, a les tardes, cap a les 8, cap a les 9 de la nit, y a poca gent als carrers amb la cosa vas tu a teu rollo, fas, corres y, desconectas. Los estudiantes internacionales es un mundo aparte. Te lo pasas muy bien con ellos y también conoces mucho, o sea, viajas mucho sin salir de aquí. Ahora mismo creo que hay unos 300 viviendo en la vila ahora mismo y imagínate, de todas las nacionalidades. Entonces, eh, aprendes, o sea, yo ya he aprendido muchas lenguas, es decir, sin haber ido a clase ni nada, ya me defiendo muy bien con el francés y con el italiano, es decir, me suelta solo en Italia y en Francia y me comunico bien, no es que me comunique, hola, por favor, quiero una barra de panes. Puedo hablar de política, puedo hablar de, fútbol, se cometen errores, obviamente, porque nunca he ido a una academia ni nada, pero es eso, conoces muchas culturas, sabes muchas cosas de muchos países que yo dudo que, que lo conocería tan rápidamente como en la vila. Es decir, ahora mismo tengo grandes amigos en todas las partes de Europa. Tengo, tengo lo que llamo una hermana francesa y un hermano italiano. Eh, yo te digo, el, el, ambiente de los estudiantes internacionales me gusta mucho. A lo mejor porque me identifico un poco con ellos, ¿no? A ser internacional, pero, hombre, amigos catalanes también tengo. también tengo pero te digo que son perfiles diferentes i que disfruto igualmente de los dos. Normalment acostumo a anar a la facultat amb autobús. De fet, n'hi ha un que jo suposo que està posat expressament per veterinària perquè estem a la Quinta Forca. I els, de, els que venen amb ferrocarril molt bé, clar, perquè el tenen allí al costat, però en si, en, en tot el que és el campus, estaria dividit tot el campus i després veterinària, no? Llavors hi ha un autobús que mm, surt mm, per aquí a Vila Sud i Vila Nord, l'agafo aquí i em deixa directament a veterinària, una qual cosa és supercòmoda perquè mm, no he de caminar, que no em suposa cap problema, però òbviament doncs, si tinc un autobús que m'hi porta tampoc, tampoc aniré, ni aniré caminant si puc aprofitar l'autobús. Aquí en la vila tenemos una función que es el delegado de bloque. El delegado es la persona que sirve de canal de comunicación entre los estudiantes y las oficinas de la vila, la administración central, y estudiante-estudiante, para mediar cualquier conflicto. Eh, por eso se llama delegado de bloque. que en la vila tenemos diferentes bloques, cada uno se encarga de un bloque que son más o menos 44 pisos. Eh, yo soy delegado, he llegado a ser delegado porque tenemos, tenemos varios programas. El delegado, además de cumplir esa función de de mediación y de canal de comunicación, también lleva un programa especial que sería, depende de, la especialidad del delegado. Los chicos de veterinaria, por ejemplo, llevan un programa de veterinaria que cuida la colonia de gatos que tenemos aquí en la vila, gatos que están por la calle. Eh, luego también tenemos comunicación, que es un programa bastante fuerte, que tenemos, el, tenemos un informativo bisemanal y también tenemos eh, un canal con programas de entretenimiento. Eh, luego también tenemos medio ambiente, eh, el programa de, acogida de estudiantes internacionales, cada delegado con su especialidad. Eh, resulta que es una función bastante útil porque ayuda a personificar la, figura de, o sea, la vila, la vila en sí como institución. yo estoy contento de que, haya habido un delegado para mí en primer curso y estoy contento de cumplir con una función de delegado ahora mismo. VilaTV és un canal que, que té la vila, diguéssim, on la gent que està vivint aquí doncs, fa vídeos per promocionar-la i per fer coses que tinguin relació amb, amb el que és viure aquí i la vila en si. I, vull dir, I està molt bé perquè pot participar tothom, està obert a, a totes les persones i jo trobo una iniciativa molt interessant. Si l'any que ve sóc delegada i em toca portar el VilaTV, la veritat és que serà difícil. Vull dir, això sí que és una cosa que no he fet mai i tampoc tinc antecedents per, per saber com es fa o com ho podré portar. Vull dir, això sí que és una aventura completament nova i que esperem que, que surti bé. Tens molts avantatges pel que fa a serveis, tens una, un, un supermercat on pots anar on pots anar a comprar si t'has deixat de comprar alguna cosa, no cal que te'n vagis al Condis de Bellaterra, tens dos bars que estan perfectes per veure el futbol, per, per, pel que sigui, si vols anar a fer unes braves, una cervesa, el que vulguis, i és això, tens zones per fer esport, tens el SAF al costat també, i bueno, està, està molt bé, està, és això, tens, ho tens tot junt, però alhora sense haver de, de dir no, és que no surto de la universitat perquè realment està com aïllat de tot el que seria la, la zona d'estudi i, i, i tot això. Los pisos no vienen con lavadora, però tenemos un, una lavanderia que està a, a 100 metres, Eh, y claro, tienes que pagar por, por lavado, ¿no? También puedes, puedes comprar el jabón aparte, pero también tienen jabón. Y también tienen secadora, es decir, es bastante práctico, la verdad. Mm, no es lo mismo que tener lavador en, clase, en casa, claro, pero imagínate, al ser un piso de estudiantes, la gente cambiando, supongo que tener una lavadora en cada piso es un, tema complicado. Igual que un, lavavajillas, tampoco lo tenemos. Pero está bien porque te lo curras. <laughs> Tienes que trabajar. Cuinar también era algo que pensaba, guau, qué mandra, cuinar. Però... No doncs, sé, al final, de fet, he descobert que m'agrada cuinar. Vull dir que al, al principi pensava que em faria molta mandra, però al final he vist que no, que cuinar m'agrada i, i que m'ho passo bé cuinant, amb la qual cosa ja no ha sigut una por, sinó que a sobre ha sigut un avantatge poder venir a fora. I... El, després vaig pensar que, que, que era una tonteria tenir pors d'anar a viure fora perquè és el millor. Vull dir, marxes de casa, no pel fet de marxar de casa i pensar, ah, els pares ja no... Al cap i a la fi qui t'ho estan pagant, a, a mi i a la gran majoria de persones que estem aquí són ells, vull dir que no estàs sense els teus pares, senzillament que eh, tu aprens a fer tot tu, t'aprens a organitzar-te tu, aprens a cuinar, aprens a netejar el pis, aprens a, a, bueno, aprens a fer-ho tot, aprens a fer la teva vida en comptes de, de tenir els pares... A, no, avui he anat a comprar jo, ah, vale, compra'm això, No, no, si voy comprar comprarme una cosa, vaig yo al Condis y me compro yo. Y eso también es positivo positivo de cara, sobretot en un futuro, de cara a vivir solo e independitzar La verdad es que la experiencia de vivir solo eh, te aporta muchas cosas. Es decir, si tú no haces las cosas, no se van a hacer solas, no es como en casa. Pero si tú no te lavas la ropa, se quedará sucia. Si tú no te lavas la vajilla, no se lavará sola. Eh, y aquí en la Vila aprendí bastante. Aprendí bastante con todo relacionado a esto. Pero hay que decir que es más fácil que si estuvieras en un piso normal. Es decir, al tenerlo todo cerca y al estar junto de tus amigos que están pasando por lo mismo que tú, muchos, entonces tienes como un apoyo mutuo que no es lo mismo que estar perdido en un piso en Barcelona que, a lo mejor estás con, gente que no, o sea, compañeros que son compañeros y ya está. Aquí aprendes pero tienes la ayuda de la gente, tenemos un supermercado dentro de la villa, si te falta algo para comerlo, vas corriendo a comprarlo. Eh, eso, que es, o sea, te aporta mucho el vivir solo, pero que en la biela es un poco, es un poco más fácil la experiencia del de, cambio, ¿no? de empezar a cuidar tus propias cosas. Yo creo que dentro de 5 anys recordaré la vila divertida y, y amb cariño per la gent que he conegut, sobretot. Mm, crec que el recordaré bo, primer de tot, perquè estic bé amb els companys, vull dir, ens portem bé i això sempre és bo i en segon lloc perquè mm, perquè, vull dir, és que no, no sé com explicar-ho, suposo que tots els que estem vivint fora de casa ens trobem en la mateixa situació que vius tu i estàs fent la teva vida, ja no has de dependre d'una persona. Vale, sí, amb el tema dels diners, però és que si jo pogués treballar i m'ho pogués pagar, també ho faria, no? Però mm, sí que depens dels diners dels teus pares, però t'espaviles i t'espaviles molt més que no pas vivint a casa, per descomptat, llavors. És un... haver viscut a la vila jo crec que ho recordaré com, com una cosa molt positiva d'haver marxat fora de casa i fer-me jo les coses. Jo crec que la vila és el sitio ideal, ideal per vivir en el primer curs, por lo menos. ¿Por qué? Porque a lo mejor, o sea, en mi caso vengo de muy lejos, pero hay mucha gente que viene, imagínate, de, de Girona, que no está, que, que no está muy lejos, pero que tienen que empezar a hacer vida en Barcelona porque en Barcelona están muchas cosas. Imagina, si quieres trabajar en un periódico decente, las relaciones están todas en Barcelona. Eh, entonces, si quieres, eh, si quieres conocer gente y empezar a hacer tus círculos de amigos, la Vila es el sitio ideal porque estás con 1.500 estudiantes que están igual que tú, están igual que tú haciendo la carrera, viviendo las mismas experiencias y puedes conocer, tienes un abanico muy, muy amplio de perfiles con que puedes encajar o no. En un piso, a lo mejor estás un poco más perdido, o sea, en pisos lejos de todo el mundo, a lo mejor estás un poco más perdido en una sociedad y te cuesta mucho más hacer amigos. Aquí en la vila es ideal principalmente por el ambiente universitario y la gente que vas a conocer. Yo creo que para el primer curso, por lo menos, la vila es ideal.